amores, eu sei que ando desaparecida, mas apareci, trouxe convidada, né, claro, óbvio. Então, eu, eu vou vos apresentar depois, mas vamos para aquela nossa introdução básica, que hoje a frase do vídeo é... Estou a copiar. O ideal é pensar antes de falar e não ofender para depois pensar. Então eu vou deixar essa frase assim no vídeo para vocês refletirem e depois é, no, nos comentários vocês vão dizer uma experiência que vocês tiveram dessa frase e se vocês quiserem depois eu posso falar, posso falar aqui no, no outro vídeo, no início ou no fim do vídeo. E é isso meus amores, como sabem vamos para a vinheta. no título é Maquiagens Cegas. E como convidada eu trouxe a minha prima Bru Gomes. Olá pessoal! Eu sou a Bru Gomes e também tenho um canal no YouTube, então o canal vai estar aqui na descrição essa semana nós estamos juntas, então vamos fazer muito conteúdo para vocês aqui no YouTube e no Instagram. Então, para vocês estarem a parte de tudo, não esqueçam de seguir no Instagram, as Bru, é, é Bru Gomes né? Oficial. Bru Gomes Oficial, olha, Puf. <laughs> Rubia da Oliveira Underline Oficial. Puf. Então, como é que funciona esse jogo? O jogo funciona da seguinte forma. É, eu vou... Eu vou vem da Bruna, e ela vai me maquiar às cegas. E eu não vou dar, não vou dar spoiler, não vou dizer nada. Ela vai fazer e no final vamos ver como vai ficar. E depois também vai ser, eu vou, ela vai me vendar, eu vou me maquiar. E blá blá blá, vocês já entenderam. Então vamos, vamos pro vídeo. Tirar o papel tesoura. Que vai almoçar. Polêmico. Vai. Instagram que passa bem. Ai meu Deus! Vou ficar feia. Minha cara tá lavada mesmo pra vocês verem. Uh! Vai. Então vamos começar. Eu não vou falar nada. Eu, eu quero a base. 公告吗？ acho que ele vai mais. Tá, tá, espera aí, cara. Espera um pouco. viram. Espera, agora eu confia na mãe. Meu, meu olho é. é. Não tá passando, não tá passando, não tá passando. Confia na Ai. Pessoal, meu. Ei. Vocês podem escrever aí qual será a melhor maquiagem. Eu sei que eu vou ganhar. fechar essas aqui, pode tá bom? poderia dar tiro ao pobre. Então, acabou, eu acho que. Ele perguntou o resultado, não? Sim. Meu Deus do céu. Calma, eu vou. Ai, que vergonha. É uma pessoa que sabe fazer maquiagem, não sabe onde fica o Tá linda! Não sabe onde fica o sítio, olha só. Pessoal, tanto olha, podem me contratar já vende. Agora. Tá linda olha, olha só pra. Para. Agora é minha vez. Assim tão fácil. Um, Agora é a vez dela só. Isso é o pincel da base. Eu sei, eu sei. Se o, se o, se o coisa. Ah, tá aqui, encontrei a base da cor dela. Tá vendo como é difícil? Porque a nossa cor é diferente. Tem duas bases aqui. Mas eu sei que é meu dice por qué papá pasa nada. esponja. a esponja onde é que tá? Ixi, ah, tá aqui. Encontrei. Vamos ficar bonita. <laughs> Ai, ai, ai. <laughs> Sério, eu não tô ligada. <laughs> Depois disso eu é quero é mesmo. Ah, aquele é que Esqueci, contorno. Não. Isso é que É mesmo isso. Não sei, esqueci o nome passar isso. Tô a passar. o nariz. Aqui, <laughs> é pronto, encontrei. Parece que eu vou para um filme de terror. Hum, agora vamos com a esponja. <laughs> Ai meu Deus, estou fe... tô sentindo pra fazer que areia. Tá, tá sentindo só. <laughs> Hum, agora um pouco de banana. legal. Ah, encontrei, tem esponja tipo embaixo. É, Ricardo, passa essa esponja pra mim. Mais base. É base? Ah, fica é assim. É pó. Vamos dizer que é pó. a sombra. Meu Deus. Sombra. Vou precisar de um pincel. Esse pincel não pincel de coisa. Calma. Quem é essa? Vai, mostra. batom e depois vamos passar o. Aquele é que é. O nome dele. Isso é que tá verde. Não sei. Oxi. vídeo foi esse, uma bosta! Eu Mas espero, deixem o like. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, por favor. Quase fui... O olho, meu olho quase fui. E eu quase fui. <laughs> Nossa, você tá linda. Tá iluminada. Você tá maravilhosa. Então, deixa o like, não esqueça dos comentários, daquilo que eu falei no início do vídeo. E é isso, meus amores. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo pra vocês. E sigam a gente no Instagram e vão lá ver o meu